Yes guys, hello, what's up guys? Ito na naman po ang video guys. Ngayon tagal ko nang nawala na namin guys. Guys, itong video natin guys, magkakaroon tayo ng, ng reaction video about sa panel videos ng India. Panorin natin kung ano talaga, kung nakakatawa. Ano nakakatawa? Tantanga. <laughs> yes guys, huwag natin patagalin ito. Samahan niyo ako manood at mag-enjoy tayo. Tumawa. Ah. Kaya kung nakakatawa, tumawa tayo. Di ba? Bakit hindi? Di ba? ulit kung bago ka sa YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi ka na mga playlist na mga ginagawa ko kagtarantaluan sa, sa YouTube. <laughs> Without further ado guys, let's samahan nyo na ako guys sa akin na It's um, in 5, 4, ano ba yun? 5, 4, 3, 2, 1, ready? enggak enggak tahu ya Hah? Mas matiin Ah, mas matiin dia Ah, Oh, patah Tạm biệt Tạm biệt Patingan, patingan, patingan. Ah, may laban, may laban. Oh, oh, oh, ano yan? Oh my God! yun? Ay, hindi. Hindi, <laughs> akala. Akala ko ba? Oh! Ang tingnan ko yung ano. Hindi na alam pala yung sinama ko. Ah. Patay na kayo. Eh. Patay. <laughs> Hmm? Oh. Patay. quay quay quay quay mặt gì quay mặt gì quay đó là toàn quay quay ta bây giờ này ta bây giờ nào Trời ơi <laughs> à, gọi là là đi siêu đi siêu lòng Ayun, namatay din sa ukas. Magaling din mag yung mga family sa mga Indiano. Wow. Ay. Ay, pangit. Yahoo! <laughs> Patay na không mở con này là gì đấy bà bà đi đi đi tại tập không mày được mày đi mày đó ở đây rồi ka na. Ako, kawawa naman ang birthday. Wala na, wala na. Ayun. Uli. Patay mo. Baka na, nalitsin na nga. Wow. Galing, galing. pagkain natin. Hindi na. Đưa vào bài Oh no Có ai đâu mà Làm ơi, sao vậy Anh đâu có nắm mắt chung chung rồi Con này hơn rồi lần đó thật là bình thường mình thế ồ bàn tay 哎呦我的妈！有人。